Miffy está chorando por Dick Bruno. Miffy dormía na cama, con o siño seu carón, sentía que lle daba calorciño e amor. pero espertar. Ai, a pobre Mifi choraba. Sabedes que pasou? O seu osiño non estaba. Que lle pasaría? Onde podería estar? Mifi buscou por todos lados, ai abai, podedela mirar. Foi preguntarlle ao seu pai. Mamá non estaba ese día. Sabes onde vai o meu osiño? Papá Coello non o sabía. Foi preguntarlle aos seus amigos, que xogaban fora no prado, pero ningún deles sabía onde estaba o oso agochado. Foille preguntar á avoa, e o avó tamén, que dixo: Non saín da casa, o teu vociño non puiden ver. Tamén lle foi preguntar á tía que vivía no outeiro, pero ela non mirara nada. A Mifi caeu o lagrimeiro. Entón Mifi volveu a casa, Non sabía que facer. Ai, como choraba Mifi do seu osiño, tanto querer. O acabar o día, Mifi, na cama metidiña, sentiu contra os pés algo cerquiña. Buscou baixo as mantas e sabedes que atopou Unha cousa peluda con dous brazos e un barrigón. Subiu na xunta dela. Mira, mira, case está. Un algo amarelo, cunha cabeza... Será? Será? Aquí está meu osiño, contenta Mifi gritou. Que ben, atopei o meu oso! E Mifi, de chorar, para